welcome friends welcome to my channel आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ आटा मोमोज रेसिपी और इसके लिए आपको क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो मैं बता दे रही हूँ आपको चाहिए होगी बारीक कटी हुई गोभी बारीक आपको गाजर मैं यूज़ कर रही हूँ और बारीक कटी हुई बंद गोभी ये सब मैंने क्रश करके रखा हुआ है और जो बंद गोभी है मैंने बारीक काटी हुई है क्योंकि आजकल लोग बंद गोभी थोड़ा कम पसंद कर रहे हैं इसलिए मैं कम यूज़ कर रही हूँ बाकी आप और भी कोई वेजिटेबल यूज करना चाहें तो कर सकते हैं आपको चाहिए होगा बाकी कटी हुई ऑनियन लहसुन हरी मिर्च तेल नमक अजीनोमोटो लाल मिर्च और बूंदा हुआ आटा तो चलिए आगे का प्रोसेस बताती हूँ सबसे पहले आपको कढ़ाई में तेल गर्म होने को रख देना है और उसमें आपने सबसे पहले लहसुन डालनी है लहसुन का प्याज इन्हें अच्छे से ब्राउन होने दे कटी हुई मिर्च लाइट ब्राउन होने का वेट करें फिर आपने इसमें अपनी वेजिटेबल्स डाल लेनी है ये मैं गोभी डाल ले रही हूँ और इसके बाद आपकी बंद गोभी और आपकी गाजर और इसे आपने अच्छे से भूजना है मिक्स करना है अब आपने इसमें लाल मिर्ची डाल लेनी है स्वाद अनुसार और आपको नमक नमक ज़्यादा ना यूज़ करें क्योंकि आपको इसमें अजीनोमोटो यूज़ करना है मोमोज में अजीनोमोटो का काफ़ी ज़्यादा फंक्शन रहता है अजीनोमोटो ही एक ऐसी चीज़ है जो मोमोज में टेस्ट लाती है फिर आप इसे मिक्स कर लें अभी आपका पक चुका है सारा मिक्सचर अब हम इसे बंद कर लेंगे ठंडा होने का वेट कर लें इसका नहीं तो हाथों में गर्म लगेगा फिलिंग के टाइम पे आइए अब स्टार्ट करते हैं आपको क्या करना है पेड़ा ले लेना है आटे का और आपको इसे बेलना है इस तरह से अब हम फील करेंगे इसमें ये इस तरह से थोड़ा सा लेके बनाने का प्रोसेस देख लीजिए मोमोज को इस तरह से आपने एक प्लेटिंग देनी है वन इस तरह से टू इस तरह से डिजाइनिंग में ठीक है और फिर इसे बंद कर लें ये देखिए एक और बना के दिखा देती हूं पेड़ा लेके इस तरह से फिल करके ये देखिए प्लेट में किस तरह से डाल रही हूँ वो देख लीजिए एक फोल्ड किया दूसरा और फिर इसे आप इस तरह से कर लीजिए ठीक है अभी मैंने शेप्स में मोमोज बना लिए हैं अब मैंने एक बाउल में रख ले रही हूँ अब हमें इसे माइक्रोवेव में रखना है थोड़ी देर के लिए अब ये मैंने बंद कर लिया है अपना ये बाउल अब मैं इसे माइक्रोवेव में रख रही हूँ इस तरह से ठीक है और अब हम इसे पकाएंगे कम से कम पांच मिनट तक आपको इसको माइक्रोवेव में टाइम सेट करना है पांच मिनट लगेंगे इसे पकने में तो वेट कर लेते हैं पांच मिनट हो चुके हैं मैं अब निकाल रही हूँ इसे ये आपके पक गए होंगे मोमोज अब मैं ओपन कर ले रही हूँ मोमोज आपके बिल्कुल रेडी है अगर आपको लग रहा हो कि कच्चे हैं तो आप थोड़ी देर और माइक्रोवेव में पका सकते हो दो या तीन मिनट के लिए कर दे ठीक है ये मैंने सर्व कर दिए हैं मोमोज आप चाहें तो इसे फ्राई भी कर सकते हैं इसके बाद और चटनी के साथ आप खा सकते हैं तो कैसी लगी आपको हमारी आज की रेसिपी हमें ज़रूर बताएं लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक यू सो मच